Bonsoir. Les deux. Ça sert en cas d'accident et des fois ça fait des trucs pas mal. Voilà. <laughs> Bon courage. La club, encore la club. Je jure. Je pense qu'il y a plus de fumeurs qui meurent de l'accident de la route que de cancer du poumon. Merde. Putain. Plus jamais passé par là en fait. Je suis chauffé, j'ai vu personne, c'est parce qu'en fait ça descend. On a fait s'en mettre une balle les copains. Ça m'est fallu de peu. C'est ça que je peux pas faire en fait. Avec le euh, clignotant, c'était plus compliqué, c'est sûr. Oh Même en deux roues, on passe à 50 là. Oh, oh là là. si en plus des clignotants et c'est pas où l'accélérateur, mes voyages vont être longs. Vas-y le Zemra. n'avait pas dû passer loin du cône vert. Oh Regarde vers le bas, un téléphone. Il est insupportable ce carrefour. Il est pas souvent aussi chargé mais il est constamment piégeux comme ça. <laughs> il faut savoir, il regarde son rétro depuis 5 minutes pour savoir où je suis. Et au final il y va pas. Alors, Ah non, je pense qu'il faisait plus gaffe au camion mais. Ça nous a profité. aller, prendre des décisions. Quoi. franchement le périph' il est fermé une nuit sur deux. Tu repasses le lendemain, t'as l'impression qu'ils ont rien fait. Et quand c'est ouvert, les mecs ils interviennent. Euh, c'est chelou, hein. Sans rire. Ah, là tu vois par exemple. pas un bon exemple parce que là ils interviennent en extérieur et que c'est facilement constatable mais je suis sûr que le tunnel au-delà il est fermé aussi et que là pour le coup euh, demain on verra aucune diff oh c'est sûr hein, le tunnel il est fermé on va faire un cycliste Ah, ici pour le coup ça change tous les jours.